Thank you. लिए एक यही अदा पर तो फीदा हो बाला फील सखी मन कर धइले रहती रात भर कील सखी हमारा के रोजो चाही भदरा वाला फील सखी हमारा के रोजो चाही भदरा वाला फील सखी के रोजो चाही भभरा वाला फील सकी हमरा के रोजो चाही भभरा वाला फील सकी दिल सा होखता खाली ढोड़ी वाला गाना हिट होखता पसंद बाटे पूरा भोजपुरी में भोजपुरी में हो पूरा भोजपुरी में चिकन खिला गप तो बिंदी आया चूड़ी में बिंदी आया चूड़ी में हो बिंदी आया चूड़ी में पूरा भोजपुरी में ठीक में खेला गप तो बिंदी आया चूड़ी में यह गाना सुनी मन मीठ हो खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता ढोढ़ी चाचे वाला गहना हिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता नच नच के बाज गइल बाजा बाज गइल बाजा हो बाज गइल बाजा हाँ ढोढ़िए के छिली तो भइले बुलेट राजा चंदन चनच के बाज गइल बाजा मिटिया वाला न खाते तीत हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट हो खता ढोढ़ी चाटे वाला गहना खाता खाली घोटी वाला गहना हिट हो खाता रामू रवि रंजन का हम कही का हम कही हो का हम कही तू ही बताओ होखता कि सही होखता वे गलत की होखता वे सही नीत सराजा का हम कही तू ही बताव गलत होखता कि सही धीरज धासु बात फिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता खाली ढोढ़ी वाला गहना हिट होखता ढोढ़ी चाप के धोरिए कर कहिर बा नजर करले सब हिर बा ए धोरिए कर कहिर बा नजर करले सब हिर बा दुनु छुअला दुनु छुअला चाहिले कर हम बंगाल वाला घंगरी बह के छोड़ी डीजे पर छमा छम बिहार वाला घंगरी नाचे नाच छमा छम नेपाल वाला खंगरी पहिर के सब पागल भइल सब लइका लगे तुआब नहाराब हमके चिखा द तू तइका हमके चिखा द तू तइका के देखी के लाली पागल भइल सब पागल बानी सब लइका लगे तू आहब नहाहब हमके चिखा दो तू तइका हमके चिखा दो तू तइका कोइले बारो कोइले बारो मोहल गरम बिहार वाला खंगरी बन के छोरी डीजे पनाचे छम your time, I ছুয়ে তা তহনি চিকন তুহুনু গাহাল হো চিকন তুহুনু গাহাল হো রাইটর সোহনু দেখি যা বাহানি ভৈল বাহাতে বেহাল হো ভৈল বাহাতে বেহাল तोहनी छुए ता तोहनी चिकन दुहुनु गहल हो चिकन दुहुनु गहल हो सोनू विकास देखी जवानी भइल बाटे बेहाल हो भइल बाटे बेहाल हो देव सुनील के देव सुनील के देत बारो गम बिहार भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम नेपाल वाला भंगोरी पहिर के छोरी डीजे पर नाच छमा छम बंगाल वाला भंगोरी पहिर के ए कर पहिर बा नचर जरैले सब पहिर बा ए ए कर पहिर बा नजर जरैले गईल बा दुनु जुअल दुनु जुअल चाहिले कौन हम बंगाल वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम बिहार वाला घंगरी बह के छौरी डीजे पर नाचे छमा छम नेपाल वाला घंगरी बह के डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौरा दाना But Pachara. Recording Studio, Moniari WhatsApp. Ni lo बेटी से अपन शादी कराई सारा बा जब चढ़ोनी हम जब चढ़ोनी जब चढ़ोनी तो बसावा बगल में सासावा मिलल बा जब चढ़ोनी हम तो बसावा बगल में सासावा मिलल बा

चढ़नी जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला लगा जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला लगा जात रही हम सफर में तो दूर दसावा मिला लगा जब चढ़नी हो जब चढ़नी जब चढ़नी हम तो बसवा बगल में ससावा मिला लगा जब चढ़ोनी हम तो बसवा भगल में ससावा मिलल बा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक रहो गहिला लागत कोनो

डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक इंडिया हिला देले बा इंडिया हिला देले बा तहरा लीला लीला बिंदिया इंडिया हिला दिल बा तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला दिल बा चले लू हिला के मन पगला के लोभा दिल बा हो हाँ, लोभा दिल बा तारा लीला रख बिंदिया जान इंडिया हिला दिल बा तारा लीला रख लीला राके बिंदिया ये जान इंडिया बा तारा लीला राके बिंदिया ये जान इंडिया बा चले के मन पगला के लोभा बा हो लोभा बा तारा लीला राके बिंदिया ये जान इंडिया बा तारा लीला राके बिंदिया ये जान इंडिया हिला दिल बा Digital चोरा में झटते आवा रानी महरे दाना चाका चोरा में झटते

मन अपना आज डाल दोनों डाका चलो से सोनिया सखी गोइल बाबा हराबा ओहिए से मोहन नहीं के लाह गोता खराबा जहिया से सोनिया सखी गोइल बाबा हराबा सब रात में देवरे गेले के सुतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात में देवरे गेले के सुतब अपना सहिया से सखी पूछब रात में देवरे गेले के सुतब पिया बारे नहीं रोया रौनक रंजीत फोन करे न सोई पूछब रतन दे अपना रजऊ से सखी पूछब रतन दे भरे के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रतन दे भरे के सूतब निंदुआ पेले न पड़ेला सखी मन बहरी करेला छतिया हसत के छतिया हसत अपना सहिया से सखी पूछब रात में दे दरे दिले के सूतब अपना रजऊ से सखी पूछब रात में दे दरे दिले के सूतब अपना सहिया से सखी पूछब रात से जिया प सखी से जिया प सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया बे लगा दादा सखी से जिया प प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया बे लगा दादा मुँह में खिया धीरे धीरे खा लए राजा मिली मजा सुनता है सखी से जिया पो सखी से जिया पो सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा मुँह में खिया से सखिया चैन से न सूती मुँह में खियाबे बलमुआ धके भर मुठी राजा जी के आदत से सखिया चैन से न सूती मुँह में खियाबे बलमुआ धके भर मुठी राइटर इंगल का हम बताई देवेंद्र दिमाग जिया पो सखी से जिया पो सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा सखी से जिया पो प्यार से बोला के बोलो मुआ मुँह में खिया पे लगा दादा के सटे जबे पे रात बनना चाहिए बा रवि बोले मुँह अपन खोले राइटर रवि बोले मुँह अपन खोले तू गो बटन चोली के खोलैले बा दस टकिया धरैले बा ये जबे पे रात भर बा नाचे रे गईनी लहंगा उठैनी लइका राइफल बा छवरा धरइले बा के सटे जबे पे रात भर बा अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा त तो नइखे जाता देखी पंडीजी हमारा हाँ, हाँ, पतारा जेने जाई बन त तो नइखे जाता हर जय हन लग बनेला हो मिजाज रुज लग लग बनेला हो मिजाज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज तोरा ढोरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज चढ़ली जवानी पकड़त बाटे राज

बाटे सोनी महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त बाटे रात तोरा धूरी पर बैठल बाटे सोनी महाराज आ चढ़ली जवानी पकड़त बाटे अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें नया साल में विश करब नया साल में गिफ्ट दे हब गोरी बनी रुमाल में चुमा ले हब गोरी गाल में गिफ्ट दे हब गोरी बनी रुमाल में चुमा ले हब गोरी गाल में विश करब नया साल में विश करब नया साल में गिफ्ट दे हब गोरी बनी रुमाल में चुमा ले हब गोरी गाल में गिफ्ट दे हब गोरी बनी रुमाल में चुमा ले हब गोरी गाल में नजर कैसो बीतल क देनी टाटा उड़ी आई हो गोरी लाल का दुपट्टा का बुझलु दू हजार कैसो बीतल क देनी टाटा उड़ी आई हो जान लाल की दुपट्टा चली आई हो नगीन चल में चली आई हो नगीन चल में गिफ्ट दे हो गोरी बनी रुमाल में चुमाले ले हो गोरी गाल में गिफ्ट दे हो गोरी बनी रुमाल में चुमाले ले हो गोरी गाल में करुणासिक संगे कहेले सानू लव के रिपोर्ट दे दता है सारा मालू ए जाने मन अरुणासिक संगे कहेले सानू लव के रिपोर्ट दे दता है सारा मालू रामू सिंह बाबे खुश हाल में रामू सिंह बारे खुशहाल में गिफ्ट दे हब गोरी बानी रुमाल में सुमाले हब गोरी गाल में गिफ्ट दे हब गोरी बानी रुमाल में सुमाले हब गोरी गाल में

जन हम कहिले तनी हमके दिखा द नमकीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे दया अपन मशीन ए हसीन ए हसीन

की बड़ी आरबा नीत सारा जा तो हसे करत बड़ी प्यार बा रसीला देखाई तो हसीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे तो अपन मशीन ए हसीन ए हसीन तू चलावे तो अपन मशीन अरे चलावे न दे जवानी में न त बुढ़ा जाइबे त पुरान हो जाए मुस्कान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो